жездеме ғашықпын үшінші бөлімі дереу раушанның жанына жетуге асқатын ал мен болсам кекетіп ту осы раушанды күнде көріп жүрсің ғой жұрттың жезделеріне әуесім кетеді балдызы деп өліп кете жаздайды алдында құрақ ұшып жүреді балдызын қыдыртады деп тістелеп барамын оны естіген раушан болса иә ғалым сен самал екеуің барып серуендеп қайтсаңдаршы мен сендер келгенше жақсылап мәнті жасап қояйын деді жаным сен де бізбен бірге жүрсеңші аздап серуендеп көңіл көтеріп қалайық деген ғалым оның алдында ұзақ тұрып алды жанынан шыққысы келмейді оны көргенмен қызғанып барамын раушанның ойы айнып бізбен бірге бармаса екен деп тұрмын раушанның ол кезде алғашқы баласына аяғы ауыр болатын ғалым раушанның аяғы ауыр ғой ол әрі бері жүріп шаршап қалады одан да үйде қала берсін біз тез барамыз да келеміз ғой дедім иә самал дұрыс айтады соңғы кезде жиі шаршап жүрмін деді раушан жаным сен ауырып қалмадың ба сені дәрігерге көрсетейік одан да білмеймін ол қалай болады екен деп раушан да ойланып қалғанда мен түу раушан асыра сілтемеші жүкті әйелдерде токсикоз болып тұрады ғой сен жолға көп шыға берме жолдан әртүрлі иістер шығып одан бетер жүрегің айнып құсасың одан қалса бензиннің де иісі жаман деп араласа кеттім а иә бірақ солай көшеге шықсам жүрегім айниды енді не дейсің сол үшін үйде бол жаным мүмкін біз бармай ақ қояйық сен қасыңда болайық деп қатын қасынан шыққысы келмей тұр уф ғалым барғың келмесе оны айтсай бір айтып қалған екенмін бопты бармасам бармай ақ қойдым деп өтірік тымырайып кетіп бара жатқан маған раушан самал тоқта барып келіңдер жан маған бола уайымдама жан деп ғалымға қарады ғалым да сипалаңдап оған қайта қайта қарап өзіңе абай болшы бір нәрсе болса дереу хабарлас деп үйден әрең шықты мен деген қуанып кетіп көліктің алдына отырып алдым қысқа келген көйлегімді киіп шыққам жақында ғана алған көйлегім болатын ғалым маған қарап саған көйлек киген әдемі жарасады екен раушан осылай киіп жүрсе ғой үнемі шалбар киіп алады маған шалбар кигені онша ұнамайды оның маған қыз сияқты көйлек киіп жүрген ұнайды деді оны естіген мен оның жанды жерін тапқандай болдым раушанға үйінде жүргенде ойын аянтып шалбар кигіздіріп қоятын шығармын ал оны көрген ғалым маған қызығып раушанға раушан сен де осылай көйлек киіп жүрші қарашы самалға сондай әдемі жарасып тұр дейтін болды менен көзін алмай ұзақ қарап тамсанатын шығарды ал раушан болса жаным саған айттым ғой мен көйлек кие алмаймын бала кезімнен шалбар киіп жүріп үйренгенмін дейтін ал сол күні көлікте отырғанда мен әдейі қысқа етекті көйлегімнің етегін тағы да жоғары көтеріп аппақ санымды жалтыратып оған көрсетіп қоятынмын ол алғашқы кездері менің ашық тұрған аяғымма қарауға ұялып теріс қарап қалатын Кеңгелі тамсана қарауыт шығарды екеуміз серуендеп жүрген кезде де маған ұрлана қарағанын байқап қалдым мен қарай бергенде көзін тайдырып үлгеретін менде іштей үміт пайда бола бастады арада айлар өте бастады мен әр аптаның демалыс күндерімді ғалымның үйінде өткізуді шығардым ғалымды көруге асығып тұратын болдым ал раушан болса жүктілігінің соңғы аптасында жүрген менің үйіне барғаныма қуанбаса мұңанбайтын себебі жүктілігінің соңғы аптасы ол үшін ауыр өтуде жиі ауырып қалатын мені өзі шақыратын болды мен барып оның үйінде тамақ жасап беріп жүретінмін раушан ауруханаға жатып қалған күндері ғалымды өзіме барынша қаратудың амалымен болдым еркек болса да оңайлықпен қарай қоймайтын тіпті менің оны ұнататынымды байқап та қойды маған бір күні самал сен сондай сұлу сені жақсы көремін әрі сыйлаймын сен өзіңе ертерек жігіт тауып алсаңшы мен сенің сезіміңді бағалаймын бірақ өзің де білесің ғой мен раушанды сүйемін олсыз өмір сүре алмаймын деді жалғасы бар